भाई साहब हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए फिर से एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार ग्लिच है जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना और एक सीक्रेट ट्रिक और भी है जो भी किसी को भी नहीं पता है तो उसे भी बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों अब हमारी जो पहली ट्रिक है ना यार काफ़ी ज़्यादा औसम है हर कोई बंदा जो आपको मिलिट्री बेस में मिल जाएगा ना आप स्नाइपिंग से उसको आराम से नॉक एंड फिनिश कर सकते हो आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है मिलिट्री बेस में आपको लॉन्च पैड मिल जाएगा आपको इसको इसकी जो डायरेक्शन है आपको इस वे में आपको रख के आपको लॉन्च कर देना है और लॉन्च करने के बाद अब आप देख ही सकते हो कि सामने वाली तरफ से आपको जो वाटर टैंक दिख रहा है ठीक है आपको बस अपनी जॉयस्टिक को आगे करना है और कैमरा एंगल नीचे करना है आपको इस वाले वाटर टैंक में आपको लैंड करना है और लैंड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इतना तगड़ा वाला व्यू मिलने वाला है ना आप खुद ही भाई खुद ही आप अपना सिर पकड़ लोगे देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू मिल रहा है और अगर सामने वाली बिल्डिंग में भी कोई एनमी होगा ना तो आप उससे ए से आप एक अच्छा सा शॉट भी दे सकते हो और आपका एनिमी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर भी कोई हो सकता है दोस्तों अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना आप यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की अब नेक्स्ट ट्रिक में भी आपको सेम टू सेम उसी प्लेस में आ जाना है और इस डायरेक्शन में आपको जो अपना लॉन्च पैड है वो आपको टेक लॉन्च करना है लॉन्च करने के बाद आपको ये जो सामने एक ये आपको बिल्डिंग से मिलती है आपको बस इस बिल्डिंग में आना है और आप यहाँ से भी बहुत ही ग्रेट वाला व्यू ले सकते हो दोस्तों ये अगर ट्रिक आपको बिल्कुल भी अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ये ट्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप अक्सर रुजोक में आते हो तो रुजोक के बैक साइड में भी आपको ये जो लॉन्च पैड है ये मिल जाएगा अब आपको यहाँ से एंटर होके आपको करना क्या है कि रुजोक में आपको जो वाटर टैंक मिलता है बस उसके सीधे डायरेक्शन में आपको बस इसे लॉन्च कर देना है अब लॉन्च करने के बाद आपको करना क्या है कि अपनी जॉयस्टिक को बस थोड़ी सी आगे करके आपको कैमरा एंगल को बस सही तरीके से आपको रखना है तो आप सेफली तरीके से यहाँ पर लैंड हो जाओगे दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे जो होते हैं वो लैंड करते हैं तो आप यहाँ से भी नॉक एंड फिनिश निकाल सकते हो और अगर इस साइड में भी कोई बंदे होंगे तो भाई साहब उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और आप उनको नॉक एंड फिनिश बहुत ही आराम से कर सकते हो और ये जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ ना ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ग्लोबल वर्जन में ही वर्क करती है नहीं भाई कि BGMI में अब जो अपडेट आने वाला है ये उसमें भी वर्क करेगी तो शायद हो सकता है कि ये जो ट्रिक है ये के में भी के वर्जन में भी वर्क कर जाए और दोस्तों अगर आप रैंक पुश बहुत ज़्यादा करते हो तो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम की इन्हें ट्राई ज़रूर करना तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की अब नेक्स्ट ट्रिक जो है ये बहुत ही काम किया अब आपको ये जो एयर लॉन्चर वगैरह मिलता है जब आप इसके अंदर आते हो तो अब आपको एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको बस इसी का फ़ायदा उठाना है जब भी आपको यहाँ पे कोई एनिमी मिले तो आप बड़े ही आराम से उसे नॉक एंड फिनिश कर सकते हो लेकिन दोस्तों याद रहे कि जब आप यहाँ पे किसी एनिमी को मारोगे तब आप उसका क्रेड जो है वो लूट नहीं कर पाओगे यार ये जो आखिरी ट्रिक है ना यार ये काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है अब जॉर्ज पुल में आपको ये जो गाड़ी से मिलती है जो जॉर्ज पुल के बीचों बीच सड़क में चलती है आपको बस इसके अंदर आना है आपको कैमरा एंगल ऊपर की ओर घुमा लेना है घुमाने के बाद आपको एफ में स्विच करना है और अपना आई बटन जो है वो यूज़ करना है तो दोस्तों इतना खतरनाक ग्लिच इसमें वर्क करता है ना यार ज़रूर से ट्राई करना एनिमी अगर आस भी होंगे तो आप काफ़ी अच्छा उनको नॉक एंड फिनिश और डैमेज वगैरह दे सकते हो और दोस्तों ऐसी ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर अभी भी पड़ी हुई है तो उन्हें भी जाके ज़रूर से चेकआउट करना और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thanks for watching guys love you all